Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein. Het is niet Meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd. Het is alleen iets hier van binnen, het heeft geen zin dat ik ontken, meester Frank. Ik voel dat ik een ruimte verder ben. Zeg nu zelf, meester Frank wat ben je in heelal? met de tafels van vermenigvuldiging. Ook schoonschrift, een blokfluit spelen, woorden met dt. Dat snapt u toch, dat heeft op Mars geen zin. Het is dus zeker niet meester Frank, omdat u mij zo vaak straft en mij voor de hele klas domkop heeft genoemd. Nu moet planeten gaan ontdekken, in de hoop dat daar iets leeft, meester Frank. Het is de plicht die elke ruimtevaarder heeft. de groeten. Meester Frank aan de rest van de klas. En zeg dat ik hen nooit vergeten zal. Geef mijn vulpen aan kleine Peter van de laatste bank. Hij blijft mijn vriend, al woon ik in het heelal. Zo Meester Frank, alles is zo wat gezegd. Vaarwel en dat het u nog goed mag gaan. En wat die kleinigheid betreft, dat u een domkop in mij ziet, meester Frank. Dat deert een ruimtevaart niet. Oh, en voor ik het vergeet, Linda van Slagerij van Gool. Komt waarschijnlijk ook niet meer naar school. Meester Frank, ik kom waarschijnlijk morgen niet naar school. En ook overmorgen zal wat moeilijk zijn. En evenmin de week die komt, ja zelfs de maand die volgt. De kans dat ik nog ooit verschijn is eigenlijk klein het is niet meester Frank omdat u mij zo vaak straft en mij één keer zelfs domkop heeft genoemd.